Hello, good evening, everyone, and welcome to this special session of Xenophilia. Hi, Shant. It's just you and me. <laughs> I have to inform in the group that the session is live, otherwise no one will come. Today is the 6th. Okay. Hi, good evening, Ishant, once again. Hi, Harshita, good evening. Good evening, Namneet. Hello, Abhishek. Sritama, hi. Hello Abhishek it's been a long time आजकल दिखते नहीं हो where where have you are suddenly okay till abhishek answers that ma'am you actually you repeated idiom which idiom did i repeat Ishan मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला एक बार फिर से बताना what are you saying very hmm, nice Abhishek अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे हो ठीक है बट मेरे क्लासेस अटेंड कर लेना एंड आई थिंक नाउ आपको स्पेस बनानी चाहिए मेरे लिए भी feel the pinch I have repeated visibly किया है हमने उससे पहले हमने बैक टू स्क्वायर वन किया था oh I repeated it okay yes I did hmm hmm i will i will put another one okay Uh, that coordinates. Ignore it. And the new idiomatic expression. Thank you, Ishan, for uh, letting me know that. मैंने repeat कर दिया है. Oopsie. All right, so I have changed the idiomatic expression of the day and I will be posting it right now quiz रहने देते हैं it's okay but I will give you another quiz as well I hope all those are here जितने भी लोग हैं यहाँ पर आप सब ने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है Okay, so this is almost done. Just give me two more minutes, not two more minutes, hardly a minute. Okay, as soon as my time is up, please do let me know ki mera time up ho gaya hai bas 1 minute ka kaam hai just 1 minute ka kaam hai Okay. Okay. All right. Shritama, Telegram channel, uh, again, I can give you the code. आप इस codes आप अगर ये type करोगे Telegram पे जाके अगर आप search करोगे An Academy underscore Vaishnavi underscore CLAT तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा Okay. Please pin your telegram. I have pinned it. Okay, pin it along with the uh, session. Okay, I will do that. I am sorry that it is not pinned. I will do that. Okay. <laughs> EDM e का एग्जाम्पल चाचा विधायक है हमारे वेरी <laughs> नाइस ईशांत अंशिका नहीं मिल रहा है have you tried with Q R code Q R code से भी आपको नहीं मिल रहा है अंशिका हम्म ठीक है ओके तो लिंक देना पड़ेगा है ना I will add the link in this class it इसी सेशन में मैं लास्ट में लिंक एड कर दूंगी ओके okay? Okay. Sure. तो जेनोफीलिया uh, टॉपिक इज तो इस टॉपिक को का नाम जेनोफीलिया क्यों रखा है मैंने and which topic are we going to talk about शुरू करते हैं हम अपना सेशन अब कौन से टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं with the title can you tell me xeno का मतलब क्या होता है जेनो इज फॉरेन राइट या foreigner and philia is love or like, right? So basically love for foreign culture, love for foreign words, it can be love for foreign foreigners, it's all xenophilia. So what are we going to do today? What are we going to do today? Kya karne wale hum? Any guesses? foreign words foreign bus words nahi karenge foreign phrases bhi कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले देख लेंगे okay now this is in general theek hai जो मैं ये बता रही हूँ आपको इन general बता रही हूँ कि uh, ये सारे words that you should know ठीक है ऐसा कोई पर्सपेक्टिव लीगल या लॉ से बस रिलेटेड वर्ड्स नहीं है ये इन जनरल फॉरेन वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं but before we get started सबसे पहली चीज ऑल इंडिया क्लैक free mock test scholarship available है आप क्यू आर कोड स्कैन कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं इसमें नाइन्थ अप्रैल से पहला स्कॉलरशिप uh, पहला फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो make sure that your enrolling now okay so you can scan the qr code and aap enroll kar sakte hain in the free mock test this these are the least the, ये सारे लिस्ट है ऑफ द एग्जाम्स जो होने वाले हैं सेवेंथ को हो रहा है हमारा M C T law free mock test जो होने वाला था ट्वेंटी नाइन्थ और थर्टी ऑफ मार्च नहीं हुआ और रीशेड्यूल किया गया सेवेंथ अप्रैल और इलेवेंथ अप्रैल को बाकी सारे क्लैट के मॉक हैं और दो ऐसे मॉक हैं जो बस प्लस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं the one that is happening on the sixteen and thirtieth of April is only available for plus students rest all mocks are free okay then is as legal batch ये बिगिनर्स बैच है फॉर क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स जिनको क्लैट 2025 में देना है इस साल नहीं देना है अगले साल देना और आप प्रिपेयर करना अभी से शुरू करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए है एंड अगर मैं आपकी फेवरेट एजुकेटर हूँ तो please make sure that you use my code VP ten to enrol in this batch अगर अगले साल प्रिपेयर करना है अगर इसी साल एग्जाम देना है और आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ड्रॉपर्स बैच को बिलोंग करते हो तो वॉरियर्स आपके लिए शुरू हो रहा है the warriors is a batch जिसमें अगेन क्लैट और क्लैट 2024 के एस्पिरेंस है और I will be taking English language in this batch so if you want to see my classes then please make sure that you use my code ten to subscribe और रोल ओके जब भी आप एनरोल कर रहे हैं आपको एक कोड का ऑप्शन मिलेगा तो उस कोड में आप वीपी टेन भरोगे भरोगे ना भरोगे ओके लेवल ऑफ बैच है फाउंडेशनल बैच जो क्लैट एंड एले 2024 के लिए है so again if you want to give CLAT 2024 लेकिन आप ड्रॉपर्स ने आपने पहले से तैयारी नहीं की आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए है level up batch which which has started from March thirty आप अभी भी इस बैच में इनरोल कर सकते हैं by using my code VP ten please make sure that use my code VP ten okay और Shwetama, you joined Level Up Batch. Good job. Nice. Okay so you have attended the first two sessions 30th और 31st को जो सेशन हुआ था ओह नाइस हर्षिता वाह वाह गुड जॉब वाह good job again okay you joined yesterday ठीक है कोई नहीं uh, बट वो पहले दो सेशंस आपके लिए अवेलेबल होंगे प्लीज मेक श्योर कि आप देख लें वो पहले दो sessions and then you start with this जो भी क्लास शुरू होने वाली है दो सेशंस मेरे जो पहले हुए हैं थर्टी और थर्टी फर्स्ट को उसको एक बार देख लेना बिफोर माय नेक्स्ट क्लास अब crack MHCT in 15 days is available at a discounted price of 999 only it is a rapid revision class आप अभी एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं VP ten right so let's get started with with the सबसे पहला वर्ड हम शुरू करें is everyone ready is one ready now pronunciation पे ध्यान ज्यादा ना देकर आप ध्यान देना ये मत याद करने की कोशिश करना कि कैसे प्रोनाउंस होता है ओके बिकॉज प्रोनाउंसिएशन हम देख लेंगे जब मैं बोलूंगी तो आपको सम, याद हो जाएगा धीरे धीरे लेकिन आपको ध्यान किस चीज पे देना है मीनिंग क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है ठीक है उस पर ध्यान देना है okay so let's get started सबसे पहला हमारा जो वर्ड है अला काटे इसका मतलब क्या होता है बहुत जगह this is this has come from a French root word a la carte okay अला कार्ट भी बोलते लोग अला कार्टे इज द क्योंकि ई e आता है तो ई e प्रोनाउंस होता है फ्रेंच में right so a la carte okay a la carte which is it can either be an adjective और it can also play the role of an adverb ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है with a separate price for each item on the menu. सो अला काटे अगर आप देखा जाए तो बेसिकली किस चीज को रेफर करते हैं मेन्यू को ओके बेसिकली मेन्यू इज अला काटे ओके सो अला काटी इज बेसिकली आप मेन्यू को देखते हैं instead of buffet option buffet option में सबका सेम प्राइस नहीं रहता है right right? Yes but the word is French Anshika French word है तो इसीलिए इसको हम फ्रेंच स्टाइल में मैंने लिखा है it is a French word है ना तो ए I will write it's again these are separate word la is the okay so this is how it is written okay actual spelling ye hota hai aap isko साथ mein लिख doge to a l a ho jayega carte okay so this is the word समझ में आ गया basically it is another word for तो आपसे अगर पूछेगा कि, uh, कोई कि बाबिक्यू नेशन जा रहे हो बुफे नहीं खाओगे barbecue nation is famous for buffets but you are like no मैं अला काटे कर लूंगी ओके सो अला काटे कर लूंगी या अला काटे कर लूंगा is basically I will go by the menu okay is this clear to everyone okay तो moving on to the second word इसके नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं the second word that we have is have you seen this word before Almanac बोलते हैं right right? So alma mater, okay, alma mater is basically Latin for someone who is an uh, alumni okay alumni koi agar koi institute se uh, graduation kiya hai ya pass out hai so uh, pass out out pass kiya hai koi institute ko so uh, that is basically alma mater okay it is italian uh, sorry latin it is latin for alumni alumni भी बोलते हैं अलुमनस भी बोलते हैं alumni is the plural form alumnus is the singular form तो singular form plural form and the other word for it is alma mater okay alma mater alumni alumnus alumnus is one person who has passed from certain uh, so uh, there is an alumni meeting aise bolte hai na ki alumni ki meeting ho rahi hai ya alma maters ki meeting ho rahi hai okay so that is basically someone who has passed out from a certain university koi bhi university se koi pass kiya hai aur uske baad fir wapas se aata hai ya uh, is a pass out student from certain university that person is the alumni ya alma mater is this clear to everyone So let me just write it down. Definition is come. Any institution? Is this clear to everyone? ये क्लियर है कि नहीं है बताओ if you want me to repeat once again इसको ऐसे पढ़ेंगे alma mater okay mater whatever it is pronounce in Latin उससे मतलब नहीं है अल्मा मीटर पढ़ते हैं ठीक है any institute one has graduated from. ठीक है तो इसको कह सकते हैं uh, किसी का भी पुराना यूनिवर्सिटी या पुराना college okay and the person is called alumni समझ में आया द ये किसको बोलेंगे अल्मा मेटर किसको बोलेंगे we will call it for the university university जहां से पढ़े हैं उसको हम अल्मा मेटर बोलेंगे and the person is called अगर वो पढ़ के निकल गया है तो अलुमनाई अलुमनस हो जाएगा अगर एक पर्सन है प्लूरल है बहुत सारे लोग हैं जो सर्टेन यूनिवर्सिटी से पढ़े तो अलुमनाई हो जाएगा is this clear to everyone alma mater is the university ex student और एक्स यूनिवर्सिटी और एक्स स्कूल ठीक है मतलब आपने लेट से ट्वेल्थ कहीं से किया है तो आप वो स्कूल आपका क्या हो जाएगा अल्मा मीटर हो जाएगा आप क्या हो गए उसके अलुमनस हो गए ठीक है बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ blitzkrieg okay blitzkrieg okay blitzkrieg blitzkrieg is a german word ठीक है blitzkrieg okay अंशिका क्लैट के लिए येस इंपॉर्टेंट है uh, क्योंकि uh, बहुत सारे टाइम्स आप देखोगे कि ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं बहुत बार बहुत सारे एडिटोरियल्स में भी ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं important not in the sense की मेजोरिटी फोकस इस पे इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप ये वर्ड्स जान लेंगे तो it is a good to know thing AILET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लैट के लिए भी इम्पोर्टेंट है आपको लीगल रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा फॉरेन वर्ड्स यूज होते हैं लैटिन के बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं सो इम्पोर्टेंट है ठीक है that perspective it is important ठीक है कुछ ही वर्ड्स हैं हैंडफुल ऑफ वर्ड्स मैं सारे वर्ड्स नहीं बताऊंगी आपको 30 40 वर्ड्स की वोकेबुलरी नहीं बताऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट वाले कवर कर रहे हैं जिससे अगर आप ये सारे जान, वर्ड्स जान लोगे तो आप ही के लिए आसान हो ठीक है it will be good thing for you all right pronunciation नहीं हो रहा है बाहर में जाए pronunciation nobody is going to ask you about these words का प्रोनाउंसिएशन आप जैसे जैसे सुन लोगे बाद में प्रोनाउंसिएशन पे भी that's why I said from the very beginning अगर आप अगर आपका पहला फोकस है प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन वर्ड्स तो आप वहीं उलझे रह जाओगे ठीक है सबसे पहले आप वहीं उलझे रह जाओगे आपको ये वर्ड का इमेज अपने दिमाग में रखना है और इसके साथ एसोसिएट करना है वर्ड्स को ठीक है तभी समझ में आएगा अगर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे तो आप हमेशा ये वर्ड अवॉइड करोगे ये वर्ड्स अवॉइड करोगे आप नहीं करोगे ठीक है जैसे अभी आपको लग रहा है अंशिका दैट क्या ये ये जरूरी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि नए वर्ड है दिमाग में जगह अभी बहुत कम है हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कोई जरूरत नहीं इतना मेहनत करने का गूगल पे भी सुन सकते हो लेकिन इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है इतना मेहनत करने का इतना टाइम लगाने का इसमें जरूरत ही नहीं है आपको बस ये वर्ड्स आपसे कोई पूछेगा तो नहीं प्रोनाउंसिएशन अभी ठीक है जब टाइम आएगा तब तो देखा जाएगा hmm okay okay? Okay so कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसा नहीं है कि ये सारी क्लासेस एकदम भयंकर ही आपको सब सब कुछ रट लेना है ठीक है इट इज समथिंग जो आपके ध्यान में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम भी तो है हमारे पास we have a lot of time बस शुरुआत हो गई हो इतना हमारे पास टाइम है कि आपकी अर्ली प्रेपरेशन अभी तक शुरू हो जानी चाहिए है ना early preparation should be on the roll मतलब अब तक आप शुरू कर दिए एक रूटीन बना के उसे फॉलो करना राइट right? अब ये पहले ब्लिट्सक्रिक को किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था मिलिट्री अटैक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता था तो कोई भी इंटेंसिव अटैक होता है अब इन जनरल हो गया blitzkrieg is an intensive attack कोई भी बहुत इंटेंसिटी के साथ कोई अटैक uh, करता है that is called a blitzkrieg okay Anshika बस मेरी कृपा मेरी कृपा से अगर हो जाता तो आज सब एनएलयू में होते जितने भी मेरे बच्चे सारे के सारे एनएलयू में होते but I will try my best to be the best mentor possible ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये आप लीगल रीजनिंग में भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके लिए ठीक है bona fide which is a Latin word Latin root word again you don't have to remember German से आया है कि लैटिन से आया है ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है ये बस एफ वाई आई है ठीक है बोनाफाइड बोनाफाइड का मतलब क्या होता है ये पता है बताओ मुझे bona fide bona fide bona fide what is the meaning bona fide का मतलब क्या होता है कोई भी चीज जो ऑथेंटिक होती है कोई भी चीज जो रियल होती है ऑथेंटिक होती है या जेन्युन होती है जो जेन्युन होती है या कोई भी चीज गुड फेथ में की जाती है ठीक है भलाई के लिए की जाती है भलाई सोच के की जाती है that is done in good faith and that is bona fide ठीक है एडजेक्टिव है so that means you will use it as an ये नाउन है एज अ क्वालिटी ठीक है you will use it as a quality is this clear right legal में बहुत ज्यादा यूज होता है बोनोफाइड बहुत ज्यादा यूज होता है and I think Ishan this is the word that you were asking सबसे पहला वर्ड जो आपने तीन वर्ड पूछा था मेरे से उसमें से एक वर्ड ये था bona fide you give me example i will not give you example very smart okay uh, okay sakshi uh, sakshi ne example manga hai can someone give me an example other students will help you out sakshi don't worry hello question mark uh, who is question mark hello four question marks एक मिनट नाम तो होगा ही okay no name it is question marks it is okay so uh, a bona fide case बोल सकते हैं ठीक है अ बोनाफाइड केस मतलब एक जेन्युन केस है ठीक है एक बोनाफाइड केस है ओके सो दैट मींस ये जो केस है ये जेन्युन केस है इज दिस क्लियर साक्षी समझ में आया ओके क्वेश्चन मार्क इज फलाना then there must be a Dhimkana as well. Falana Dimkana. I am. Anyway, moving on. I'm teaching you foreign words. You're teaching me Bhojpuri words uh, and all that. Falana Dimkana <laughs> and all that. हम यहाँ पर कर रहे हैं foreign words और <laughs> German और Greek और Italian कर रहे हैं and we are learning Falana Dimkana. Okay. So bonafide हो गया. okay okay, एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है एक बहुत ही अच्छी फ्रेज है जो फ्रेंच फ्रेज है again this is not something जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है सेस la vie this is life I think sorry that's life okay sorry that's that that is life okay ठीक है तो जतिन हेलो जतिन वेलकम जतिन नाम क्यों नहीं आ रहा आपका दैट इज लाइफ या हम ऐसे भी बोलते such is life okay so so, कुछ भी हो गया यार मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ सेस्लवी यार मेरे साथ आज बहुत अच्छा हुआ c'est la vie okay so such is life is yes is is सेस la vie okay okay okay Okay. नहीं obviously Anshika Anshika was kidding Anshika did not know who you are so obviously कोई इंटेंशनल नहीं था कोई टेंशन नहीं लेना Anshika I am here I will explain it to Jatin Jatin it was harmless क्या एक्सप्लेन किया मैंने यश श्रीतमा सेफ la vie is such is life okay अगर कोई भी आपको आके बताता है कि मेरे साथ आज बहुत बुरा हो गया या मेरे, मेरा लाइफ बहुत ही चौपट चल रहा है या बहुत ही बुरा चल रहा है कुछ नहीं है करने को या कहा जाऊंगी मैं क्या करूंगी क्या मेरा फ्यूचर होगा मुझे पता नहीं तो आप क्या बोलोगे future Nobody knows. Such is life. Seth Levy. You win the Goa trip. Seth Levy, my friend. Very nice, Ishan. Good job. ये एक बेसिकली एक फ्रेज है ठीक है जो आप बोलते हो जैसे गुड बाय बोलते हो आप आउफ वीडाजेन जैसे जर्मन में बाय को बोलते हैं विल कॉमन बोलते हैं वेलकम okay so be awe in you and all that so when you say instead of saying this is life और that is life such is life you can just say c'est la vie okay it's a complete statement ठीक है <laughs> the more you remember it the better it is for you okay आप बाकी भाषाओं में भी सक्षम हो जाओगे okay all right moving on to curriculum vitae is nothing but CV CV का फुल फॉर्म रेज्यूमे जिसको कहते हैं हम is uh, curriculum vitae okay so is CV okay ये बताने की जरूरत नहीं है इट इज बेसिकली इसको आप इसका रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हो कि इट इज रेज्यूमे ठीक है ये क्लियर है ये वर्ड सिक्स वाला वर्ड क्लियर है ओके okay. तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं Yappa. Okay. Okay, Shanti. <laughs> Yappa. Uh, next word is ये भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा या देखा होगा ये word de facto is a Latin root word important ये बात नहीं है इम्पॉर्टेंट ये बात है कि ये एडवर्ब ठीक है बेसिकली uh, किसी चीज का अगर हम बोले रियलिटी तो डिफेक्टो होता है ठीक है कोई चीज का एक्चुअली क्या होता है that is it's de facto okay so जहां भी आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं वहां आप डिफेक्टो यूज कर सकते हैं जहां भी आप रियलिटी यूज कर सकते हैं वहां आप डिफेक्टो यूज कर सकते हैं ओके सो जितेश आपने बताया था अपना नाम जितेश जतिन जतिन यस जतिन ये क्लास लॉ प्रेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है okay I would like to sum it up over here de facto is that this class is important for all law exams ठीक है और M H C T pass है तो you might get its bonus कि आपको ये क्लास अभी मिल रहा है ठीक है all <laughs> right right. wake up to de facto very nice okay you can use it that way है ना ठीक है सो so let's say um, um, Ishant has de facto um, accepted my definition. Okay, Ishant has de facto um, accepted my definition. This is a de facto of my this is de facto of my life. Very nice, Anshika. देखो हो गया एथ वर्ड हमने पहले भी किया है और again this is something that a lot of you must be knowing deja vu is French. Okay. And ये कैसे use होता है इसका मतलब क्या होता है देजा वो देजा ज देजा वो नहीं होता है deja deja vu okay uh, but i don't know why i'm telling you the pronunciation ab main bhi pronunciation pe focus karne lag rahi hu uh, the sense sensation of having previously experienced something that one is experiencing that one is experiencing ठीक है Deja vu is basically the sensation of having previously experienced something. ऐसा feel होना, ऐसा ऐसा महसूस होना कि ये तो मेरे साथ पहले भी हुआ है वही चीज मेरे साथ वापस हो रही है या दोबारा हो रही हो रहा है okay so let's say basically अगर इफ आई से कि लेट्स um, से अगर स्टूडेंट्स अगर मेरे स्टूडेंट्स um, जो मेरे से अभी से लेकर दिसंबर तक कंटिन्यू करेंगे okay for example now if they get a rank ठीक है इनक्लैट या uh, मैं इनेबल कर दिया मैंने इनेबल कर दिया रैंक तो ये मेरे लिए देजा वो मोमेंट होगा क्यों क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है right I am deja vu about it I have a deja vu about it. Okay, I have a deja vu about it. I think this is deja vu. I think this is deja vu. okay okay moving on to the next word यहां तक समझ में आ गया सबको डिफेक्टो समझ में आ गया देजाबू समझ में आ गया Shreetama deja vu is a phrase yes but it is not a complete phrase है ना पूरा फ्रेज नहीं है मतलब इसी से आप पूरा एक सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर सकते जैसे uh, के साथ आप एक this is at sentence okay but when you say deja vu it is not a complete statement आप बस देजा वो बोल के रुक नहीं सकते हो आपको कुछ बताना होगा दिस सिचुएशन इज देजा वो और that that was like deja vu okay वो this was deja vu okay ठीक है okay okay. I had deja vu that I have seen you somewhere. Okay, I had deja vu. Um, I had a feeling is case mein Shant that I've seen you somewhere. If you're talking about me, I have a very common face and you will feel like you have seen me a lot of times क्योंकि मेरा चेहरा बहुत ही बहुत ही common है. I look like a lot of people. <laughs> So not a deja vu thing it's just a feeling and you're right your feeling is absolutely right because it's such a common phase okay this class is giving me deja vu yes shritama absolutely correct hai na samajh gaya ab let's move on to the ninth word now this is what i was talking about theek hai this is what i was talk talking about अभी मैं जिस बारे में बात कर रही थी उमलाउट पड़ता है इसमें क्योंकि ये जर्मन है ओके डॉपल गैंगर डॉपल गैंगर किसको कहते हैं डॉपल गैंगर इज एन अपैरिजन पैरिजन और double of a living person. So, ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान के सात रूप होते हैं there are seven alike people and my friend was recently talking about it कि कैसे she saw her brother exactly like his brother uh, like her brother she saw another guy okay so ekdam same uh, Shri, Dhancha and Shakal, everything was same. So that person is uh, my friend's brother's doppelganger, right? Doppler effect नहीं Doppel effect. हाँ, so Doppler, uh, Doppler is something else. Okay, doppelganger is basically आपकी ही एग्जैक्ट शक्ल वाला इंसान ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सात ऐसे लोग हैं जो आइडेंटिकल है एकदम एक जैसे दिखते हैं ऐसा कहा जाता है okay it is not a fact I am not telling you a fact it is just something that people say and there are seven people who look exactly the same okay but doppelganger किसको कहते हैं आप ही के जैसा exact someone whose a look alike of you not your आपका ट्विन आपका डॉपल गैंगर नहीं होगा okay basically someone who is not even related to you कोई तरीके से आपसे रिलेटेड नहीं है but he looks exactly like you और she looks exactly like you exactly like you okay that person is your doppelganger check कर रही हूँ एक मिनट अंशु को I had deja vu that I I have come here. I I have come here before a few years ago. Okay, a few years ago. Okay. all right moving on are <laughs> shritama it is not wrong Next is something that you must have heard people saying a lot that I'm in route. Okay. In route is French. Okay. Which is an adverb. Ye important hai. Basically, en route is something on the way. Google Maps may be en route dikhata hai on the way. Okay. Something that is. I think this I think she is your doppelganger. Okay, this is your doppelganger. Nahi. Uh, I think she is your doppelganger, or I think he is your doppelganger. Okay, so basically, my lookalike. ठीक है मेरा हम शक्ल मेरा हम शक्ल ओके एंड राउट समझ में आ गया सबको is this clear moving on to the next word अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है how do you pronounce this do you pronounce everything fox pa pas is the word but ऐसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं एक्स को नहीं प्रोनाउंस करते फोपा जो भी बोलते but faux pas okay for now we will just keep focus on the we will not focus on the pronunciation we will just see the word basically किसको कहते हैं pas is a social blunder social blunder सबके सामने सोसाइटी में कोई बड़ा सा एक ब्लंडर हो जाता है उसको हम कहते हैं faux pas okay so Kim disclose her beauty foxpa while delivering a speech uh, at an in style award in a ठीक है सो बेसिकली अपना uh, क्या कर दी ब्यूटी ब्लंडर कर दी ओके सोशल ब्लंडर कर दी by revealing her secrets okay repeats the 10th one en route okay en e route n en route en route fox pa fox pa social blunder कोई भी तरह का सोशल ब्लंडर आप करते हो तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये you will see this word very often social blunder के लिए बहुत सारे राइटर्स यूज करते हैं faux okay okay? Is this clear? Can you move on to the next word? She is doing fox about her secrets. She is doing a fox spa by revealing her secrets okay by revealing kaise kar rahi hai social blunder by revealing her secrets nahi, not about uh, her secrets by revealing her secrets okay anshika the fox paw of germany is already viral very nice Shri, uh, Shritama. good job okay all right what about the rest of you you don't feel like बहुत ज्यादा सेंटेंसेस बना लिया आपने यूट्यूब सेशंस में so here there is no need to make sentences that you will remember better if you make sentences so I am leaving this one completely up to you अगर आप सेंटेंसेस बनाओगे तो मैं देखूंगी मैं बताऊंगी कि सही बनाया है गलत बनाए अगर आपको नहीं बनाने का मन है मत बनाओ ओके नेक्स्ट वर्ड इज ये तो जानते होगे have you seen this word by the way this is F F okay how many of you seen this word fiasco fiasco कितने लोगों ने देखा है फियास्को इज इटालियन एक्चुअली लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है total failure alright is fiasco total failure Generally, Trump tweets Foxpa on Twitter. Very nice, Ishan. Good job. Rahul Gandhi's Gandhi's apostrophe S Foxpa is already revealed. Is already revealed. Very nice. Good job. All right. Fiasco. Fiasco is a total failure. Again, you can make a lot of sentence with fiasco. Nowadays, most students feel they are a total fiasco. yes but that that is a bad feeling i don't think nowadays this is true i think this was true in my time we were a total fiasco okay so total uh, failure uh, when you're talking about generally a koi um, event के लिए हम यूज करते हैं कि ये इवेंट जो होने वाला था ये पूरा एकदम चौपट इवेंट था या टोटल फेलियर इवेंट था okay okay? Fiasco is basically a total failure कोई भी चीज का बुरी तरह से uh, अगर कोई चीज फ्लॉप हो गई है तो that is a fiasco okay so the daily fiasco और द ऐसे बोलते हैं लोग किसी चीज के साथ किसी नाउन के साथ अटैच कर देते हैं कि द डेली फियास्को या द एडिटोरियल फियास्को या कोई भी फियास्को के बेसिकली कोई भी टोटल एब्सोलूट फेलियर ठीक है कोई भी चीज अगर फ्लॉप कर जाती है बुरी तरीके से पिट जाती है तो that is a fiasco Tamasha was a fiasco Shreetama good job his project is a a fiasco a fiasco ठीक है ओके नेक्स्ट इज थर्टींथ की तरफ बढ़ते हैं again an interesting word klutz okay klutz is Yiddish okay और इसका मतलब क्या होता है a clumsy person okay she is a um not let's say he <laughs> okay uh, he is a blend of uh, of of insane athlete and pathetic clumps okay klutz is for someone whose very clumsy बार बार गिरते रहते हैं बार बार um, चीजें हाथ से गिरते रहती है चीज the person is always trying to balance themselves while standing and always is doing things जिससे uh, कोई और चीजें गिर रही है या कुछ Jim Carrey is a perfect example of a klutz okay Jim Carrey की मूवीज अगर आपने देखी होंगी तो the movie is completely made on huh? clothes, okay? So you are a klutz, a clumsy person. If someone is a klutz, I am a klutz, okay? Uh, okay. That means you guys know yourself better than I do. I, I don't even know if I belong to this category or not. Okay, next word. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है status quo this you will see appearing in a lot of article status quo बहुत सारे आर्टिकल्स में यूज होता है ठीक है स्टेटस को का क्या मतलब होता है अगेन इट इज लैटिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन कोई भी चीज का अभी का state okay the current state the existing state is called its status quo okay existing state of things state state of koi कोई भी चीज का अभी क्या सिचुएशन है right now is is situation uh is its status quo okay बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड को तो याद ही कर लेना okay remember this because this will come many a times okay status quo बहुत ज्यादा आता है अब एक बहुत अच्छी चीज के बारे में बात करते हैं again something that is use lot of time by philosophers या इंस्टाग्राम पे जो नए नए बच्चे आते हैं उन वो भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं tabula rasa which is again Latin जिसका मतलब क्या होता है blank slate Okay, so people say like uh, our mind is a tabula rasa. Okay, tabula rasa as in our mind is a blank slate and we become whatever is in um, उस पे जो भी uh, क्या बोलते हैं उस वर्ड को इम्प्रेशंस uh, हिंदी में जैसे भी कार्विंग्स आते हैं जैसे भी इम्प्रेशंस आते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं we are all our minds are was nothing but a tabula rasa okay So the next word is tabula rasa, which means blank slate. Status quo means the existing abhi kya state hai, current state kya hai koi cheez ka. So what is the status quo of the Swiggy order that I placed. Okay, so what is the status quo? That means अभी existing state क्या है जो Swiggy order मैंने place किया था या Zomato order place किया था या Food Panda order place किया था whatever. And then is tabula rasa. Tabula rasa is basically nothing but a blank slate. Okay, Rahul Gandhi's case is a very con uh, controversial is a very controversial status quo is at a very controversial status quo ठीक है राहुल गांधी गांधी अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि उनका केस के बारे में बात कर रहे हो ना तो apostrophe s Rahul Gandhi case is जो भी मैंने करेक्शन बताया हकुना मटाटा या it sound like hakuna matata right what is the meaning of hakuna matata by the way sure, sure. The status quo of Pakistan's economy is not good now. Very nice. Good job. My all pronunciation, all my pronunciation attempts are, all my pronunciation attempts are a total fiasco. Okay, Ishan? Tabula rasa is a blank slate. Okay. Uh, Hakuna Matata is? Anyone who has uh, who knows this uh, phrase Hakuna Matata? yes, everything will be fine, right? Hakuna Matata is all is well, sort of all will be well, okay? Everything will be fine, all will be well uh, is Hakuna Matata, but tabula or tabula. Tabula rasa is basically a blank slate. Agar कोई भी चीज शुरुआत से शुरुआत करना is a blank slate. Okay, is tabula rasa. Okay. Yes, Ishan, don't ever doubt that. You are smart. Definitely. Okay. <clears throat> Is this clear? एक लास्ट और एक कर लेते हैं My class preparation is a tabula rasa now. Very nice. But it shouldn't be. Okay ठीक है अब सिक्सटींथ वाला लास्ट वर्ड एक कर लेते हैं ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है realpolitik politik is German again German my God all about politics and government जितने भी सारे वर्ड्स हैं सारे mostly and military power and attacks and all that are generally taken from German इसका मतलब क्या होता है opportunistic and what does it concern with that concerns with with ground realities with advancement as the sole driving principle. Okay. So basically of real real politic, okay, of real politic. You can say of real politic. So I don't consider him or her um, um, a capable candidate of the real politic, okay, of real politic. That means basically real politic क्या होता है is ऐसी politics जो ग्राउंड रियलिटी से जो अभी की रियलिटी से है okay it is not something that is like chess या आप सोच रहे हो आगे के मूव्स या पहले के मूव्स या करप्शन के बारे में या कुछ ऐसा ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे uh, जो डिसीजंस बनाए जाते हैं and those decisions are always towards advancements ठीक है कोई भी चीज की उन्नति के uh, के लिए जित जितने भी डिसीजंस बनाए जाते हैं किस बेसिस पे अभी की ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिक्स की देख के उसको कहते हैं realpolitik okay how a my friend ideological yes yes Shreetama that concerns c e r c o n c e r n s concerns that concerns itself with ground realities with advancement as the sole driving principle iska real quality ka uh, driving principle kya hota hai ek hi cheez se ye drive hoti hai that is advancement theek hai isi basis pe hi aage jati hai realpolitik देखने का मकसद ही यही होता है अगर मैं ग्राउंड रियलिटी देख रही हूँ आज के पॉलिटिक्स का तो मैं क्यों देखूंगी ताकि ऐसा आगे मैं फिर से आ, आ, नहीं हूं मेरे साथ है ना तो दैट इज और हम और मैं और आगे बढ़ू रियलाइजिंग माई मिस्टेक्स नाउ ठीक है अभी के मिस्टेक्स या अभी के मेरे एडवांसमेंट्स को देख के मैं आगे के एडवांसमेंट्स प्लान कर सकूं या उनको बढ़ा सकूं ग्रो कर सकूं that is real politics Okay, so we uh, looked at 16 words. सबसे पहले देखा हमने alacarte. Okay, alacarte is an uh, it basically means with a separate price for each item on the menu. So basically the menu is a la carte. If you go by the menu, okay. If you don't go by buffet, you go by menu, okay. Uh, alma mater is basically uh, the x school or x university or x college that you studied from. us उस और kya bolenge you are the x student so in, instead of saying x student alumnus yeah alumna blitzkrieg देखा हमने which is basically rapid intensive attack ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा बोनाफाइड बोनाफाइड का मतलब होता है कोई भी चीज जो ऑथेंटिक है जेन्युइन है uh, दैट इज बोनाफाइड ठीक है uh, फिर हमने क्या देखा था what is the fifth word it is the phrase, okay, such is life, right? as Uh, Cecilby. Cecilby is basically, uh, ऐसा ही है life, yahi hai life, is another phrase of, or a proverb you can say, to say such is life. You can say Seslavi. Curriculum vitae is basically your CV. ठीक है, resume को कहते हैं Thank you, uh, Shritama. Then de facto, I think this is de facto. Yes, reality actually uh, is de facto. Okay. eighth हमने देखा deja vu deja vu is the sensation of having previously experienced something that one is experience right experiencing right now अगर मैं कुछ अभी experience कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगे कि अरे ये तो पहले भी हुआ है that is deja vu ऐसा नहीं कि मैंने ये तो सपने में देखा था that is something else vu okay but पहले भी हुआ है is deja vu doppelganger is an apparition apparition मतलब आपकी परछाई okay apparition Double of a living person okay so आप ही के जैसे आप ही के हु बहू शक्ल वाला इंसान is your deja vu. Oh, sorry. Is your doppelganger. All right. Then is en route. En route is basically on the way. We are en route. We are on the way. Okay. We are en route. We are on the way. It's V. V. V-I-E. Not big. Foxpa देखा हमने which means social blunder. Fiasco देखा हमने uh, next which means a total failure. Okay. Blunder failure हमने दोनों देख लिया klutz is a clumsy person status quo is the existing state of something very important tabula rasa is a blank slate Real politik is uh, basically mm, opportunistic politics that concerns itself with ground realities with advancement as the sole or driving principle. Okay, these are the words that we saw. And finally, I have to say one more word that is actually that is thank you Thank you everyone for attending the session. Uh, that's it for today's session. 16 से sentence बनाना बनाने दीजिए प्लीज Yes, अंशुका आप बना लो आराम से sentence बना लो जब तक आप लोग बाय नहीं बोलोगे तब तक मैं यहाँ से हिल नहीं रही हूँ तो so, आप बाय बोल लो उसके बाद फिर मैं लूंगी दस मिनट ले लिया मैंने अंशुका आपके लिए थैंक यू के लिए हम सायोनारा बोलते हैं थैंक यू के लिए हम आउफ इन बोलते हैं थैंक यू के लिए हम सॉरी बाय के लिए thank you is danke danke schön in german and thank you is in french what is thank you Maxi, Maxi beaucoup, right? Maxi. So Maxi is thank you in French. Dank, danke schön, thank you very much in German. What am I doing? I don't know. <laughs> but I'm saying bye and thank you in as many languages as possible. Are kahan, kahan ja Let her finish. Let her make uh, her sentence, guys. Wait for some time. okay so <laughs> i was teaching you french german uh, ಧನ್ಯವಾದಗಳು is in uh, kannada ಧನ್ಯವಾದ is in hindi uh, and which other language do i know bye ko dusre language mein okay so bye choose you can say for uh, it is german informal way of saying bye choose cheers instead of saying cheers they say choose so you can say choose or you can say the complete thing formal thing auf wiedersehen or you can say um, adios amigos adios is i think spanish yeah and then मेरी वजह से Anshika I you not able to make it because of me okay realpolitik है ना मैं बताती हूँ यहाँ पर आप क्या करो अब बनाओ सेंटेंस ओके नहीं जब तक अंशिका स्टेटमेंट नहीं बनाएगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे अंशिका ट्राई ठीक है कुछ भी बना दो गड़बड़ सड़बड़ जैसे बनाना बना दो बट बना दो of real politics. yes, good job. Mere student of to ziddi hona padega. Okay. Now, <laughs> coming back to saying bye. <laughs> Uh, then we have sayonara. Yes, sayonara. Then we have in, eh, for Japanese, then we have um, alvida, alvida uh, for bye. Then we have I don't know what else. I'm running out of option. Anshika, sentence bana do yaar. कोई भी एक पॉलिटिशियन लो उसको बताओ कि वो रियल पॉलिटिक का क्या है स्टार है रियल पॉलिटिक का या बैड एग्जाम्पल है फियास्को है रियल पॉलिटिक का ऐसे करके कुछ बना दो ना the news are based on realpolitik okay very nice my dictionary fill with by meanings Uh, it's good, Ishant. It'll help you. Trust me. See, did I mean this was impressive, right? If I if I know this. <laughs> so in the same way, if you say things like this, someone else. This is impressive. Knowing a lot of languages is definitely impressive. arigato is uh, thank you in Japanese, right? Arigato. Modi, Prime Minister, let's say the uh, complete sentence, Prime Minister Modi is the epitome, yeah, best example of real politics. Okay, Anshika? Thank you, everyone. Aligato. Aligato. It is not arigato. Okay. So my bad. Anyway, that is it. Rahul Gandhi is becoming a fiasco due to FOXPA created by other politicians. Very nice, Ritama. Good job, you guys. You learned well. Thank you so much for attending this session. I will see you again tomorrow. Bye-bye. And now no more buys. <laughs> Okay, we are done with this. Take care.